imomi sharoviy rahmatulloh alayni nasihatli gaplari bor ekan ushbu gaplarda aytyaptiki har bir zolim deydi o'z zulm qilgan narsa ila balolanadi deydi no adolatsizlik qildimi zulm qildimi o'ziga ham ushbu hodisa bo'ladi deydi har bir haqoratchi o'zi haqorat qilgan narsa ila balolanadi haqorat qilish mana bittasi taqish yomon so'zlarni gapirish yoshlarni ichida juda ko'payib ketgan onasidan kelib so'ngilishlar bor payg'ambarimizni bir muborak hadislari borki qani inson o'zini onasini so'kadi degan ma'noda gaplar keladi inson juda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdiki farzand o'zini ota onasini ham so'kadimi deganlarida ha so'kadi qanday holatda bo'ladi desa boshqalarni otasini so'kadi uni ham otasini so'kishadi onasini so'kishadi ana o'sha o'zini ota xalqni ichida yoshlarni ichida bu juda ko'p og'zidan mana shunday gaplar chiqib qo'rqmasdan chiqyapti turadi hadisda nima delyapti farzand o'zini ota onasini ham so'kadilar ana o'sha so'kishligi mana shu holat bilan bo'larkan birovni onasini tillab so'kadi o'ziga qaytaradi mana aytyapti bu gaplardan har bir haqoratchi o'zi haqorat qilgan narsa ila balolanadi deyapti bu ham boshiga o'sha ish qaytadi deyapti yana aytyaptilarki imom sharoviy har bir yomonlik qiluvchi o'zi yomonlik qilgan narsa ila barobardir bir insonga zulm qildi yomon ish qildi qaytar dunyo deymiz qaytarganda qarang qaytargan shunday ekan deydi o'kinma xafa bo'lma dedi chunki robbing adolatni tengsizligi seni haqqingga bir qancha vaqtdan so'ng albatta olib beradi endi zulm ko'rgan mazlumni haqida aytyaptiki bu bir kun vaqt hisob etganda alloh taolo buni javobini qaytaradi u insonga xafa bo'lmagin ammo bilginki qachon sen nohaqlik ila jazolansang shu jazo ila o'zing jazolanasan nohaqlik ila birovni jazolasang senga ham xuddi shu jazo keladi degan ekan Who pursued agro-environmental engineering? Imam Shah or Ahmad